кометалар бул асман телолары. алар өз атын грекче кометас куйруктуу же түктүү жылдыздан деп алган чынында эле көзгө көрүнгөн жаркыраган кометалардын куйругу бир нече миллион ал тургай ондогон миллион километрге жетет көпчүлүк кометалар биздин күн системасынын бир бөлүгү болуп саналат күндүн тартылышынын таасири астында алар планеталар сыяктуу эле анын айланасында узун эллиптикалык орбиталарда айланат эң белгилүү комета галилей кометасы болуп саналат ал анын пайда болушунун алдын ала айткан биринчи комета изилдөөчүнүн атынан аталган Күндүн чоң аралыкта кометалар муздан катуу заттардын тоңгон газдардын жана чаңдардын метеорикалык заттардын тоңгон бөлүкчөлөрүнүн кесектери болуп саналат күнгө жакындаганда муз эрип, буулана баштайт кометанын ядросунун айланасында анын баштапкы өлчөмдөрү ондогон километрден ашпайт созулган кабыкча кома пайда болот күн нурунун басымынын жана күн шамалынын таасири астында комадагы газдын бир бөлүгү күнгө карама каршы багытта сүрүлүп кометанын куйругун пайда кылат кээде комаданын көлөмү күндүн диаметрине окшош мааниге жетет акыр аягы комета затты жоготуп ажырайт кометанын жашоосунун бүтүшү анын жок болушун билдирбейт анын өзөгүнүн кесектери таштары жана чоң бөлүкчөлөрү комета кыймылдаган күндүн айланасында ошол эле орбитада кыймылын улантууда эгерде орбита жердин орбитасын кесип өтсө анда жыл сайын жер кесилиш жерине жеткенде метеориттик агымдар байкалат